Προσθέτουμε 75 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Βάζουμε ένα ασπράδι. Κρατάμε τον κρόκο. Δύο αυγά, και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Λίγο αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος, σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς Την ανοίγουμε σε ορθογώνιο φύλλο. Το κόβουμε σε ορθογώνια κομμάτια με διαστάσεις 4 x 12 εκατοστά το καθένα. Τα ανοίγουμε ελαφρώς με το χέρι. Στο μισό φύλλο τοποθετούμε φέτα. Κλείνουμε πολύ καλά. Χωρίζουμε το υπόλοιπο σε τρεις κλωρίδες. Τις πλέκουμε σε σχήμα τσουρεκιού. Και διπλώνουμε. Τοποθετούμε τα τυροπιτάκια μας σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τα αλήφουμε με τον κρόκο που έχουμε κρατήσει, προαιρετικά πασπαλίζουμε με σουσάμι, και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή.